Okay guys, aku Daniel. So, welcome to The Escape. Okay, ngam. Soy. Okay. So, today aku nak buat satu video simple Ya, Aku tak... tak Video yang tak dirancang, yang tak difikir pun. Baru tadi settle aku record video untuk behind the scene. Um, sahabat Titan tak di present Stony STT. Film yang penuh dengan masalah. Okay so aku tolak tepi dulu pasal benda tu Dan sekarang aku nak buat Video apa lah Video apa Reaction kot Reaction Review eh, Reaction So Ada Tipu lah kalau korang tak kenal kan Artis ni Dia adalah satu artis orang dikatakan worldwide International level Iaitu Jenny Daripada member of Blackpink Okay Aku tertarik dengan dia punya YouTube channel because just dalam masa lebih kurang 6 ataupun 7 hari beliau dapat mengaut subscriber sebanyak 3.92 millions guys subscribers. Gila gila, memang gila it's a very very crazy guys. So, aku nak tengok dia punya first video, first vlog. Apa yang menyebabkan dia punya video ni <laughs> memang gila-gila boleh dapat views sebanyak ni. So, let's check it out. Wait ah. Aku malah record screen, Kau orang boleh tengok sendiri je dekat apa ni. Okay. wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait, Aku kena taruh subtitle English. Aku tak faham bahasa Korea. Oh, dia bagi tahu pasal dia punya cara pemakaian hari-hari dan dia intro lah serba sedikit yang dia akan start buat dia punya daily rutin apa yang akan dia selalu buat dekat rumah dia. So, iyalah aku faham cause iyalah artis mempunyai masalah dari segi walaupun dia orang dah banyak duit, kita fikir sendirilah gunung yang tinggi pun kalau kita gali hari-hari lama lama makin rata tu. So, apa yang perlu kita buat sekarang? Kita tambahkan lagi gunung tu supaya dia jadi menggunung-gunung. Faham tak? Kalau tak faham aku fahamkan lah. Oh, birthday dia aku lupa. Aku tak boleh tahu pun. Dulu aku minat juga dengan Blackpink ni. Tapi sekarang kurang lah. Oh, dia kan ada cover lagu kan. When will my life again? Begin, begin. Nice, nice. Bagus, bagus. Anjing dia tu apa nama dia? Kuma. Kuma eh? Yut. Dari dulu aku teringin nak tanya Kenapa macam uh, Bila Video baru Blackpink keluarkan bila time ada orang lain macam kru lah maybe kru lah ataupun orang luar lah termasuk dekat dalam video dia orang ataupun vlog dia orang muka dia orang perlu disensor aku nak tanya maybe kau orang tahu ke boleh tak dekat komen lah I think dia macam tak nak libatkan orang luar kot bila orang luar dah termasuk dalam video dia orang dia orang sensor kan tak nak mengelak nak mengelakkan benda benda perkara buruk berlaku lah. Aku rasa macam tu. So, layankan je. Aku nak test awak macam ni Main keyboard sambil main Sambil main um, Basikal yang stay tu Yang tak bergerak tu kayu, kayu, kayu, kayu, kayu tapi tak bergerak <laughs> Uh, hebat betul lah aura dia ni. Eh. Okay So Aku sedekahkan Like Tapi aku tak subscribe lagi Nanti aku subscribe InsyaAllah So guys Subscribe lah terus Okay dah ha, Mukti Dah subscribe kan Okay guys um, Ni adalah video simple So aku tak set up lighting banyak-banyak Kiri kanan atas bawah semua tak, Aku malas nak set up Aku just pakai ring light apa yang ada Okay um, guys, ni don't forget to subscribe, like, comment and share supaya kita orang dapat hit first thousand subscriber dalam masa yang terdekat kita lagi lebih kurang 40 wait lah aku check kita lebih kurang 40 something subscriber before we reach um thousand subscriber oh sekarang dah 962 so kita ada lebih kurang 30 38 38 subscribers left before we hit um 1000 subscriber. insya Insyaallah insya-Allah doakan yang terbaik supaya kita orang menjadi YouTuber PKP 2021 seperti Iman Kamil, Cikgu Uluan dan juga YouTuber-YouTuber yang telah naik pada musim PKP ni. Ah, Abang KJ. Apa? Kairu Jemain. Aku minat juga tu um, So guys don't forget to subscribe Like, comment and share Aku Daniel Escape in the house Peace Assalamualaikum